Je sais pas pour vous, mais moi je galère avec les meufs. Je sais pas, c'est comme si mon cerveau activait une compétence spéciale. Alerte, fille détectée, alerte. Mais tenté Alexandre, mais j'active sa compétence spéciale. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. C'est vrai, on doit rester normal. Mais je peux pas m'empêcher, des fois on dirait un fou. Oui, oui, ça va, donc je te disais, euh, j'étudie l'art euh, des jeux vidéo. J'aime euh, voir les formes ondulées, principalement le cul. voilà. Puis des fois, je tremble littéralement. Oui, donc euh, je te disais... Euh, un séisme sous la table Mais non, mais c'est juste moi qui tremble. Tu peux sortir de la table, c'est gênant, s'il te plaît. Difficile de dire comment faire quand on n'arrive pas à conclure. Je sais comment faire, mais dès que je vois une meuf, c'est le placard total. C'est un étrange sentiment de jamais réussir avec une fille. Du coup, tu te poses des questions sur toi-même. Est-ce que je suis moche, pas drôle ou con ou alors j'avais aucune chance avec cette fille. Je suis timide, mais j'essaie d'être moins timide. Il me faut en général 15 jours pour me libérer. Du coup, ça me laisse le temps de me faire friendzone. Oui, parce que du coup, elle pense que je vais être leur amie, alors que pas du tout. J'essaie juste de te draguer. Je vais changer de méthode, ça va être plus clair maintenant. en vrai, j'ai pas de technique, j'essaie de miser sur mon... ma personnalité. Tu es vraiment drôle, mais pourquoi tu portes masque De quel masque tu parles j'ai l'impression que sortir avec une fille, c'est une énigme. Le matin, il se lève, le soir, il se couche, pourtant, il ne dort jamais. Un vampire Perdu, c'était le soleil. Je suis désolé, mais ma réponse est valide. Non. Si Non. Si Non Si Two hours later. Qu'est-ce qui court tout le temps sans jamais s'arrêter, murmure souvent ça parler, un lit mais ne dort jamais Quoi Tu dégages J'ai essayé la méthode vaudou mais ça marche pas vraiment. Tu le plantes l'aiguille le cœur, elle t'aimera pour toujours je suis pas sûr que ça ait marché. Quand ça passera, sur un malentendu évidemment, je pense que je vais planter un bon moment. Puis j'ai paniqué. Putain, putain, putain, faut l'embrasser maintenant. Quand j'aurai une meuf, je sais pas quelle réaction j'aurai le plus peur. Entre ma mère, maman, je suis un couple. Ça, ça va Et mes meilleurs potes. Encore un inconnu, je sais pas comment je vais me comporter avec une meuf. Est-ce que je serai collant ou un solitaire, un canard ou un connard fidèle ou visiteur d'autres univers. Mais maintenant, je me mets plus la pression, je sais que ça viendra en temps voulu. Et puis qui sait, cette fille sera attendre les 15 jours. Eh, c'est une fin de tournage, merci à tous Vraiment, je trouve une équipe avec qui tourner, moi.